大家好，今天我们来讨论第二十一个技巧。这段经文说：“用一根大头针刺穿你那琼浆玉液的所充满的形式。”我们的身体并非只是一个身体，它充满着我们。那个我们是琼浆玉液，刺穿我们的身体。当我们刺穿我们的身体。 我们并没有被刺穿，只有身体被刺穿，但是我们会觉得好像是我们自己被刺穿，所以我们会感觉到疼痛。如果我们能觉知到只有身体被刺穿，而我们并没有被刺穿，那么我们不但不会觉得疼痛，反而会觉得喜悦。不需要用一根大头针来做。 每天都有很多事发生，我们可以用那些情况来进行，或者我们可以创造出一个情况。我们的身体上有一个疼痛，做一件事，忘掉整个身体，只是集中在那个疼痛的部分，然后我们就注意到一件奇怪的事：当我们集中精神。 在那个疼痛的部分，我们就会看到那个部分在萎缩。首先，我们会觉得那个疼痛是在我们的整只脚。当我们集中精神之后，我们会觉得它并不是在整只脚，它被夸大了。它只是在膝盖。再更集中一点，我们就会觉得它并不是在整个膝盖，而只是在一个点。 更集中精神在那个点，忘掉整个身体，闭起我们的眼睛，继续集中精神来找出那个痛点。它将会继续萎缩，那个区域会变得越来越小，然后有一个片刻会来到，到时候它就变成只是一个点。继续专注在那个点，突然间那个点就消失了。 我们就会充满的喜乐，不是变得疼痛。我们会充满的快乐。为什么会有这样的情况发生？因为我们和我们的身体并不是二，他们是一。那个集中精神的是我们，那个集中精神在我们身体上的那个是客体。当我们集中精神，那个空隙就被加大了，那个认同。 就断掉了。为了要集中精神，我们必须向内走，离开身体。为了要将那个痛点纳入我们的注意，我们必须离开我们的身体。那个离开造成一个空隙。当我们集中精神在那个痛点上，我们就忘了那个认同，我们忘记说我在感觉那个疼痛。现在我们是观察者。 而那个疼痛是在其他的地方，我们在观察那个疼痛，而不是在感觉那个疼痛。这个从感觉改变到观察，创造出那个空隙。当那个空隙变大，突然间我们就完全忘了自己的身体，我们只是觉知到意识。一旦我们知道我们不是身体。 我们的整个世界就消失了，我们已经无法再支持它。有一个不同的世界会产生，它围绕着灵魂，一个真、善、美、慈悲、爱和天真的世界。那个中心已经被转移了，现在它已经不再是身体，而它是意识。今天分享到此。